おーい、カエルくん、左足ってちゃんと前向いてる大丈夫大丈夫、僕大丈夫。それだけはね、ちゃんとできてるから。本当に本当にいや、大丈夫だって。じゃちょっとさ、構えた時の足の形見たいからさ、ちょっと見せてよ。いいよ、別にできてるから。ええやん、ええやん、ちょっと裾めくってみて。いや、別に普通やで。どうだったいや、その前に足左足が横に向いてる人、一瞬で直す方法があります。 必要なのはペットボトルこれを股の間に挟んでみてくださいペットボトルが落ちないように両足で挟んでやると左足のつま先は勝手に相手の方に向くし左腰も入れます初めてやった人は少し足が窮屈に思うんだけど左足は少し内股気味ぐらいで正解です騙されたと思って試してみて